de la tercera cumbre de innovación en envases plásticos aquí en Ciudad de México y me encuentro con... Hola, ¿cómo estás? Julio Besser, eh, soy gerente comercial de Amcor Rigid Plastics en México. Cuéntanos un poco qué novedades traes para la presentación de AMCOR en esta cumbre. Pues básicamente lo que queremos es, darnos a, conocer un poquito más. AMCOR es una de las compañías eh, de empaque más grandes eh, eh, globalmente, pero la idea es también en el mercado mexicano el reforzar un poquito el nombre, el nombre de, la marca. Básicamente el día de mañana tenemos una, plática, tenemos un experto de, nuestro equipo de Estados Unidos para platicarles un poquito de una nueva tecnología de, de soplado slash llenado se llama Liquiform, es básicamente lo que, lo que venimos a, promocionar, además de otros productos que tenemos aquí, que tenemos eh, para diferentes mercados, mercados de bebidas, mercados de, cuidado personal, de cerveza, de, vinos y licores, etc. Eh, etcétera. Ya hablando un poco más acerca del evento, ¿cómo han visto en general la organización, mm. la calidad de los asistentes, la calidad del programa académico? Ok, el programa académico, al menos en la agenda, se ve muy bien, no hemos tenido chance de estar en las, en las pláticas, pero, al parecer por lo que hemos escuchado han sido, eh, las presentaciones han sido de, muy buen nivel. Eh, los asistentes también apenas estamos empezando a, recibir a eh, algunos de ellos, esperamos que ahorita al final de la tarde, al, terminar de al término de las conferencias, empiecen a, visitarnos un, poquito más. A mediodía es la plática de, AMCOR, uno de nuestros expertos en la tecnología que te estoy mencionando, Liquiform, es el que va precisamente desde Estados Unidos, viene, a, específicamente a dar, a dar la plática.